全意跟随教导我，让世人看见你的美好。告诉我，时刻都要给荣耀给。 地发光，我是世界的光和眼，最精兵的门徒，我不属这世界，因为我单单属于主。我是世界的光和眼，最圣洁的启兵，我要用我一生影响更多人归向主。 跟随你，耶稣，你教导我，让世人。 门徒，我不属这世界，因为我单单属于主。我是世界的光和炎，主圣洁的器皿。我要用我一生影响更多人归向主。是的，我们是世界上的光和炎，我们是主的门徒，我们是他手中圣洁的器皿，因为他就是我们的救主。我们单单跟随他。 让我们一起成为这世界上的光和盐，照亮更多的人来跟随主。耶，若失了位，怎能叫他再现呢？以后无用，不过丢掉被人践踏。晨照在山上，永远都不能隐藏。灯放在灯台，为要照亮。 我们的光照在人间，好让世人看见我们的好行为。将荣耀归给我们在天上的父，用生命活出合神心意的样式。我是世界的光和眼，最精明的门徒。我不是这世界因为，我单单属于主。 界的光和眼，最圣洁的启兵。我要用我一生影响更多人归向主。我是世界的光和眼，最精兵的门徒。我不属这世界，因为我单单属于主。我是世界的光和眼，最圣洁的启兵。我要用我一生影响更多人归向主。